Kau betul-betul faham ke? Tanya dia betul lah. Kan? Rupanya banyak orang Malaysia bantu dia. Bantu dia bila macam dia contohnya macam persatuan ah, apa kesatuan ah, wanita dekat tempat kerja kan puspanita. Dia tanya puspanita tu apa ya dia kata. Jadi ramailah orang yang jawab kat bawah tu. Tunggu cuy. Gua gua terharu aja gitu cuy. Gua sumpah. Gua terharu aja ya selain dari Pak Kodi. Ustadz menyelipkan nama nama saya di ceramah itu gue <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Ladies and gentlemen, please welcome Performance by Abang Dika bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan cuy ya. Jaga kesehatan karena memang kesehatan itu sangat-sangat mahal harganya cuy. Oke kali ini kita akan mereaksi lagi uh, ceramah motivasi dari Ustadz Syamsul Jebat cuy ya yang mana ini sudah berapa hari ya kita nggak mereaksi Ustadz lagi dan uh, saya informasikan sedikit ya kepada korang untuk sekarang untuk hari ini ya untuk hari ini uh, channel Ustadz belum ada ya muncul di YouTube ya saya cari-cari dari tadi nggak ada gitu cuy ya semenjak dua hari yang lalu kena hack gitu ya mungkin ada berapa mungkin ada adaptasi lagi ya untuk mengembalikan memulihkan lagi channel Ustadz cuy ya mari kita berdoa sama-sama agar uh, channel Ustadz bisa kembali lagi gitu cuy ya saya dari tadi ini cari-cari cuy nah terpaksa saya menuju ke opsi yang kedua opsi yang kedua itu adalah saya lari ke Facebook cuy di sini ada Facebooknya Ustad, ya. Di sini ada Facebooknya Ustad, Nama Facebooknya itu adalah Syamsul Amri Ismail Official cuy. Jangan salah cuy ya, jangan salah lagi kayak TikTok itu banyak sekali yang salah gitu ya. Oke dan sebelum kita lanjut jangan lupa kalau kurang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya dan jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah cuy. Korang bisa komentar apa aja tentang video yang saya reaksi di sini cuy ya. Oke, dan langsung aja kita tengok di sini videonya cuy. Di sini nggak ada judul ya, tapi saya mengambil video yang satu ini cuy. Saya asal ambil aja ya video yang mana yang Ustadz memang uh, maksudnya dari thumbnailnya saya lihat gambarnya uh, lumayan fresh dan saya coba juga audionya cuy. Seperti biasa saya selalu cakap, saya mementingkan sangat namanya audio. Eh, saya dengar audionya bagus, langsung saya download cuy. Oke, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke cuy, videonya udah siap. Uh, saya minta pendapat korang. Kor korang bisa komentar di bawah. Apakah saya harus membuat video ceramah Ustadz ini full atau saya bagi dua cuy? Kasihan ada teman-teman yang nggak bisa nonton full juga gitu cuy ya. Kasihan juga gitu ya. Jadi saya di sini ingin membagi dua video ini cuy. Ya, jadi kalau korang bisa korang bisa kasih masukan lah cuy ya. Yang mana yang lebih korang nyaman gitu ya, yang mana yang menurut kurang itu lebih tak boring gitu ya. Karena kalau kita mendengarkan selalu ceramah Ustadz itu pasti banyak sama. Cuman perbedaannya karena Ustadz membawakannya itu dengan sedikit berbeda gitu ya. Dengan ekspresi yang berbeda gitu ya. Oke langsung aja. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy. Tiga. Dua. Satu. Boom. Coba, coba. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana Ini ada perusahaan ini cuy. Kayaknya di sebuah perusahaan ini cuy. Miros, Miros. Nama perusahaannya Miros ini cuy. Lama 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlil uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT Sekali puji bagi Allah Tuhan sekalian alam Salam dan salam ke atas jujuran besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengurusi Acara Kepada, apa, pimpinan-pimpinan Mayros Ya, oh, my, oh, pegawai, pegawai tertinggi Mayros ya pegawai kanan dan Myros, kiri Mayros, Mayros Suruhnya tuan-tuan dan perempuan Mati Allah sekalian Sebab saya tak ada salutasi kan Ini saya belasah je lah Spontan <laughs> je Belasah lah. main belasah um, Saya tuan-tuan dan puan-puan sekalian Alhamdulillah syukur sangat-sangat Saya pun tak sangka pagi ni kita dapat bertemu uh, Dengan tahap uh, mengejar masa Tempatnya di Berbezanya mana? Berbezanya Syamsul Debat ni dengan pecah pecah yang lain Adalah satu hamba Allah pecah ni Dia ajak saya pecah sama dengan dia Kita on berdua So saya pun susun lah jadual seperti mana dia orang susun jadual saya So waktu di Melaka Pagi kuliah subuh Kuliah duha Kemudian petang ku tiga Kemudian malam satu Pergi ceramah kan Dia marah saya Kau ingat aku macam kau Dia dia marah saya sebab saya memang hari-hari tiga ceramah tak kuat. Ya, ya ni. ini ini langsung ustaz cakap ya. Waktu berjumpa kemarin ustaz cakap saya tu dalam satu ah, hari Andi, saya tu dalam satu hari tiga kali ceramah. Jadi wajarlah ya, semua apa yang ustaz eh, ceramahkan itu hampir sama karena permintaan juga gitu cuy ustad apa ustad cakap itu banyak yang mempermint apa permintaan yang video apa namanya ceramah yang itu diulang lagi gitu ya setiap hari bayangkan itu dan dalam um, satu hari tiga kali boleh tengok lah dekat iPad saya ni memang tidur pun banyak tidur dalam kereta hmm. tak tahu oh, mana ni oh, jodoh, jodoh, jodoh. kan jadi saya semalam uh, bayangkan dua hari lepas saya memang ceramah di mana dua hari lepas eh Uh, pagi di uh, apa, di Melaka KL petang Melaka malam Melaka kemudian saya terus gerak pagi semalam pagi semalam saya di Tanjung Malim Tanjung Malim petang oh, semalam di Georgetown dengan satu department dengan apa satu kementerian dengan you all Suruhanjaya Pelabuhan Pelabuhan Pulau Pinang SPPP malam tadi di Balik Pulau di College Vocational Balik Pulau oh. pagi ni bersama dengan semua dan uh, lepas Jumaat ni saya kena bergegas sama saya tak dapat makan tengah hari saya declare ni tak dapat makan tengah tengah hari bersama tapi boleh bergambar <laughs> kalau gambar Nanti, boleh kan, kan? ha, kan? ha. jadi <laughs> jadi Giliran sebab saya kena je. naik flight untuk ceramah di Sarawak pula dalam 5 hari kat sana pun oh, pun ini, itu pun padat tu ini ustaz sebelum ini ya sebelum ke Sarawak apa Sarawak ini Sarawak cuy kerana sempat Ustadz saya nggak tahu ada di mana itu kemarin cuy waktu ke Malaysia Ustadz ajak ya apa namanya ke Sarawak juga oh ini Sebelum ada yang ya? empat ya. satu hari subuh duha petang kan saya saya kena cover kampung yang sebelum masuk lagi posisinya ni saya ada nah, di saya Malaysia saya lagi dahsyat pada Ali kan. tapi Alhamdulillah lah saya kesian lah tengok beberapa orang hari-hari ni yang kemurungan sebab nama tak ada jadi <laughs> Tak. Saya, saya nak bagi tuan-tuan tahu bukan apa. Bukan saya nak cakap apa. Bukan kita cerita kempen apa. Itulah dunia tuan-tuan. Dunia. Nabi pernah sebut dah. Dunia Nabi sebut akan tiba masanya nanti uh, umat Islam dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia seolah-olah ingin menjamah hidangan. Hmm. Dia kata, kenapa pula kata kata sahabat ni? kenapa pula Rasulullah? Adakah pada ketika itu umat Islam tak ramai? Bahkan umat Islam begitu ramai sekali bilangannya. Tapi kita ubah umpama buih di lautan. Tak kuat, tak kukuh. Dan dicabut perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Langsung tak takut, tak peduli, tak respect orang Islam ni. Kenapa? Kerana pada ketika itu, umat Islam dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan tu apa? Wahan? Penyakit wahan, wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. So, kalau kita bergaduh dekat pejabat ni, kan, soal kenaikan pangkat, bergaduh soal anugerah khidmat cemerlang hmm. bergaduh soal uh, bos lebihkan orang ni untuk pergi khusus yang jauh-jauh bos lebihkan orang ni kalau untuk dapat merit tertentu hmm. so apa beza kita dengan orang yang gila dunia ni itu sebabnya kita kena balik pada basic balik kebanyakan kita yang muda-muda ni yang kerja ni dulu waktu minta kerja aku dapat kerja ni jadilah weh tak fikir apa dah tapi bila dah dapat kerja macam-macam nak kau fikir kau nak naik pangkat, kau nak itu, kau nak ni. Tak salah. Tapi jangan jadi dengan sebagai satu asas untuk menyebabkan kita hilang semangat nak bekerja. Itu faham. Itu sebab orang tu tadi tu gila dunia. Tak cukup. Batuk lagi banyak pada bercakap. Sibuk nak tanding ni. Kau fikir. Nah, orang semua suka kat saya lagi. Pelotak dia. Nah, sudah-sudahlah kan. Itu sebabnya kita respect <laughs> macam di Amerika Syarikat, di Indonesia pun saya baru ni bawa balik pada Jakarta, saya camah di uh, kedutaan kan? Malaysia di Jakarta. Ustaz, Tengah buyu ni semua sepanjang jalan ni ada ada kempen-kempen ni. Rupanya masing-masing sibuk nak menaikkan calon presiden masing-masing. Rupanya Jokowi dah habis term. <laughs> Jadi itu cukup lah. Kita kena buat macam tu. Kalau kita buat, kena kena buat sistem tu. Pemimpin tu berpenggal. Kan? Tak payah. Dua ke dua penggal cukup. Paling lama dua penggal barulah dia tu tak ada panjang nak cerita ha, ni last term ni panggil orang lain lah pula so dia baru dah dia asah pemimpin-pemimpin baru terus lagi boleh <laughs> boleh lagi mampus nak apa benda yang bolehnya lagi macam kita bekerja lah macam kita bekerja kan kita dah tahu kalau umur 55 dah boleh start pension lah mana orang yang dia tengok servis dia kalau dah dah sampai 22 tahun ada kata aku nak pension awal lah boleh lah pensiun yang mudah fikir lah sebab pension, apa kita sedar hidup kita ni sementara ada banyak lagi benda kita nak kita nak capai Steve Jobs kan Steve Jobs Steve Jobs yang kita tahu kan mendiang Steve Jobs tu dia perkenalkan Apple kemudian dia Pixar oh, kan dia buat Toy Story apa semua dan sebagainya kan ya? dia kenalkan handphone iPhone semua kan masa tu kan dia waktu dia disahkan kanser ada pernah satu ketika doktor sahkan dia tinggal 6 bulan lagi nak hidup tapi apa dia buat? Eh, dah tinggal 6 bulan tu, dia tinggalkan kerja dia sekejap. Dia bawa family dia pergi berjalan. Dia pergi bercuti. Dia pergi makan. Dia happy. Dia buat banyak jumping. Semua dia buat. Dia kata, kenapa aku tak buat ni daripada dulu lagi? Dia kata. Betul-betul, Cik. Happy dengan family. Kenapa tak buat macam ni? Kenapa dah sekarang dah aku dah suntuk masa ni? Baru aku nak buat. Then, tiba-tiba, miraculously, oh, dalam bahasa Melayu Jawa, dia sebut unsunkerable. <laughs> Ha. Tiba-tiba doktor sahkan penyakit kanser dia gone, tak ada. Uish, ini. Bila tak ada masa tu, dia kerja balik semula. Dan kemudian, cuma bezanya penyakit kanser ni, jahatnya penyakit kanser ni, dia boleh bulang datang balik. Dan boleh datang kali kedua, kali ni Steve Jobs kalah. Dia tak boleh nak, akhirnya dia meninggal dunia. Kan? So itulah keadaan dia, nak beritahu. Enggak, enggak begini. Setahu saya, kanser itu kalau dah apa namanya udah kena sama kita itu udah nggak ada apa yang enggak ada enggak ada ubatnya gitu ya. Tapi ternyata bisa hilang juga ya. Tergantung cara kita menyemangati diri gitu. Hidup kita ni sementara sifatnya. Dunia sementara sifatnya apatah lagi yang ada dalam dunia semuanya sementara. Betul. Atau ada satulah saya ambil keputusan saya pencen dulu. Saya dulu bekerja, saya pengarah undang-undang, legal advisor. Pengarah undang-undang. Nombor satu dalam pejabat, bertabik spree macam ni. Ya. Betul? Saya ada 80 orang penguasa bawah saya. Saya ada 10 pembantu takbir. Saya ada 10 orang belief. Ada 2 PA. Seorang Melayu, seorang India. Shima dengan Yogesh. 2 PA saya. Bila pagi bangun, kalau masuk jabat ya. tu, pak, semua bos. Bila masuk dalam pejabat, ya, dua-dua ni PA saya masuk. Dia brief lah. Hari ni meeting apa. Esok apa yang ni nak minta sign ni, apa semua. Apa, apa, apa. Okay. Meeting sekarang saya pergi ni, meeting apa? Pukul 9. Okay. Lepas tu, sebab pergi, saya pergi. Ha, bos kena pergi lah. Sebab yang ni, ni, ni, ni, bos, bos besar datang. Okay. Semua. Sampai sampaikan satu tahap bila saya nak berhenti saya terfikir kenapa tau ini kalau aku berhenti ni kan habislah keistimewaan aku ni aku dah ada ni aku dah ada tu dah ada ni hmm. kan tapi sampai satu tahap saya fikir saya dalam satu perkara saya ada satu cita-cita saya nak buat company sendiri kemudian saya nak gajikan orang kampung saya sesiapa yang saya boleh tolong saya mara boleh tolong saya nak tolong saya ada satu cita-cita tetapi bila saya nak berhenti satu soalan Pak Ngah saya tanya kau sebelum kau nak berhenti sebelum kau nak buka konsultan apa kaki kau sebelah dah ada kat luar ke belum dia tanya kaki sebelah dah dekat luar ke belum soalan ni maknanya saya kena prepare dulu bukan main berhenti je kena siapkan kaki kat sebelah dah ready kat luar boleh tarik kaki sebelah lagi oh, maksudnya okay, seperti faham. itu ya oh, orang dulu banyak berkias fansuri <laughs> kan kata-kata dia macam tu jadi apa saya buat masa tu saya ambil cuti tanpa gaji ambil cuti tanpa gaji isu kita sama masa, masa kerja tu sama naik pangkat orang ni naik grade orang ni tapi sampai masa grade kita naik juga <laughs> sampai masa pangkat kita naik juga kalau khusus pergi ke Genting, pergi ke Cameron Highland, Sabah, Sarawak, hantar orang ni. Kalau khusus bangi hantar kita. Ha, contoh contoh lah, contoh lah, contoh. Kan, si bos ni pun, yang bos ni pun tak tahu tak apa dia buta ke tak nampak ke si orang tu yang dia hantar. Contoh lah, tak, bukan. Bukan bos tu buta, tapi bos ni manusia. Bos ni manusia, percaya tak? Saya cakap kan, satu pengajaran, saya tak pernah marah bos dia. Saya, saya, saya kata apa satu benda kebergantungan kita pada manusia kita akan kecewa betul minta minta lah bos nampak kerja aku hmm. minta minta lah bos ni dapat bagi salah minta minta lah Allah izinkan aku ni kerja aku ni jadi baik benda jadi manfaatkan orang dan dapat membantu organisasi aku ni itu je sebenarnya saya pun ambil cerita gaji selama setahun tak sampai setahun bos panggil sembilan bulan bos panggil eh balik lah banyak kerja tak boleh lah kau, kau, kau tak ada susah dia. masuk kerja saya pendekkan cuti saya sembilan bulan je masuk kerja balik Masuk kerja dah tak sama Sebab masa tu saya dah jadi Samsurbat no. <laughs> Oh. Wahal dulu orang yang sama meeting dengan saya tu Kali ni di meeting dia berperasan saya siapa Dulu Dulu meeting orang yang sama Kita pernah <laughs> yeah, macam yeah. kita pernah duduk macam ni sekali yeah. Tapi bila lepas saya balik pada cuti Saya duduk balik kat meja tu dah Tu bukan Samsurbat ke? <laughs> Dekat situ tulis Syamsul Amri bin Haji Ismail Pengarah undang-undang Dia tulis tu Legal advisor Dekat situ Pump tulis Jadi tu Weh Jangan sama suruh Wah selama ni kau meeting dengan aku juga Beza kan Macam dulu saya lalu sini Mana orang peduli pun oh. Ya yeah, ya ya Sebab kita tadi saya keluar daripada hotel Saya tak cerita lah hotel mana Malu nak sebut <laughs> Bergelaga dengan dinding nak gila air kan? Pukul 2 Pukul 2 pagi Pukul 2 setengah pagi Pukul 3 pagi kan kita ni. Hotel. Gila betul Lepas tu bangun pagi nak cari sarapan Sebelah tu dah sarapan Tiga tempat minum hari ni Mula aku masuk tak ramai orang. Ramai lah, ustaz, ramai abang, ramai anak. empat lagi. Pukul dua, pukul ketiga. Sampailah last pat patin dia. Anak patin ni, anak patin ni. Tadi tak ada orang. Bila duduk penuh. Hei, hei, hei, hei. ambil gambar. Dia kena seorang je mula ambil gambar. Habislah semua orang. Ha, itulah dia. Jadi, bila saya balik semula bekerja, saya beritahu keadaan dia dah dah jadi lain. Saya pagi kerja, pukul 5 punch card terus, ceramah hari-hari macam tu Sabtu Ahad langsung tak ada kau rumah ceramah juga sampai kadang-kadang tiba-tiba kalau ada hari biasa kena ceramah dekat Penang Terengganu jauh yeah. saya kena ambil cuti pos memang pergi, pergilah sampai satu tahap saya tak tahu mana satu part time <laughs> sudah lupa ingat jadi pengarah part time kan gila tu jadi demi untuk keberkatan rezeki saya kena decide saya tak boleh tamak ambil betul, dulu betul, betul, saya ambil keputusan Harus ambil saya keputusan. bersara pilihan option sign itu lebih baik ini kerennya ni dan bila bersara seminggu bangang kat rumah <laughs> bangang dah biasa pergi pagi kerja pancikat iya iya Tiba-tiba tak kerja pancikat kan Berada- Dia lain tau Nak ajakkan kawan minum ya. kawan kerja Ya beradaptasi oh, kan? Nak pergi meraihkan kekayaan Dapat duit separuh gratuiti yang ada oh, kan? <laughs> oh, kan Macam nak lah kaya sangat kan ha, Macam tu kan Tapi sudahnya rupanya seminggu je keadaan tu tak sampai seminggu pun lepas tu saya dah sibuk sampailah ke hari ni tapi pada saya satu je kita dalam hidup kita ni jangan mengungut sebab ya, kita gemar mengungut tu kerja kerajaan ni gemar mengungut kerja perbadanan ke agensi kerajaan ke tak kisahlah kita gemar mengungut bagi menghargai jasa penyawat awam <laughs> dalam penyawat belanjawan itu makanya diumumkan setiap kewangan sebanyak 700 ringgit sama banget dia. Kau tengoklah. Macam ni lah lebih kurang kan. Bagi menghargai jasa penyewat awam, kata kan. Ha. So orang tu pun tepuk tu, tu, tu, tu, tu, tu, kan. Kan makan bangang semua tu. Yang dalam parlimen tu. Kau ingat banyak sangat 700 kau bagi kat penyewat awam ni? Kan? Cuba kalau kau orang penyewat awam dapat 700, cuba cakap sikit. Kau naik kereta rasmi semua, minyak kau semua free, kau boleh claim. Kau pakai kereta rasmi kerajaan semua free, Bertatang, bertatang kau boleh tepuk tangan orang dapat tujuh ratus. Paling kurang setengah bulan gaji benar bagi. Paling kurang. Zaman Pak Lah Badawi main setengah bulan gaji paling teruk. Sebelum tu satu bulan setengah. Begini cuy, kalau saya mendapatkan bos yang karakternya tu seperti Ustaz mungkin saya segan cuy. Dengar Ustaz macam ini saja tuh kayak apa ya kayak segan aja gitu ya sama Ustadz ya kayak calon-calon pemimpin yang keras gitu ya sekarang nak dapat satu belas setengah agensi buah kerajaan negeri pun dapat hmm. Samsung Pak boleh cakap korang diam dengar aja. <laughs> paling tidak pun lepas ni dia tak lagi jangan sebut Samsung Pak kita lah. kenapa kau boleh cakap sebab parlimen dah bubar biar menteri tu fikir sikit uh, keras 500-500 Nak ambil hati 700 Kau ingat 200 gula-gula apa? Tapi walaupun 700 ha, eh? Ada tiga respon kaki tangan kerajaan kan? Yang pertama Baik tak yah Baik apa, Baik tak yah apa? Yang pertama Baik tak yah Apa tu cuy? Ini kok kalimat ini Pernah saya dengar tapi saya Baik Baik tak yah baik tidak usah gitu ya mungkin begitu ya baik tak ya tak payah gitu ya baik tak payah kalau saya salah tolong dibenarkan cuy kalau saya sering sering saya dengar kalimat itu cuy respon yang kedua okay lah daripada dulu 500 naik 200 okay lah tu yang seorang tu berlari ke mesin ATM cocok belum lagi tak ada memang belum lagi baru umum Cepat banget. Sebab sebab apa? Sedihnya kenapa dia pergi cucuk tu sebab dia dah seminggu janji dengan anak dia nak tukar kasut anak oh. dia koyak ni. Bila janji dah nak bawa family dia makan makan kat luar tapi inilah duit yang dia ingat. Nak bawa family makan kat kedai Tom Yum kat tepi jalan tu. Plot twist. Besar makna bagi sesetengah orang. Tu sebabnya sampai masanya kita semua kena fikir dia satu perasaan yang kena ada pada semua pemimpin ke masyarakat ke dia kena ada satu perasaan disebut sebagai empathy empathy ni kau rasa apa yang orang lain rasa itu empathy simpati ni kau kesian aja tapi ni dia rasa betul macam orang kan suami dia kawin satu lagi hanya orang yang ada suami ada madu je faham perasaan perempuan tu yang lain tu hanya kesian aja betul betul sekali faham tak tu empathy tak nak bagi faham tak kau cepat sikit faham kan dia punya tu saya faham perasaan faham perasaan awak tu saya pun sama sama dia selalunya saya faham kau tak faham kau laki kau hanya dengkau aja jangan kau berlakon faham itu memerlukan empathy kan aku ni dah berapa tahun kerja sini tak naik pangkat kau tahu tak ya, dia ya. kata Ha. Aku faham. Mana kau faham? Kau tak, tahu naik. Aku ni tak naik, naik. Macam mana kau kata kau faham? Memungut. Aku, lah. aku bersimpati. Baru betul ayat dia. Tapi empathy ya, dia dah rasa apa yang orang tu rasa. Ya, bersimpati. Ha, tapi mana nak ajar kita sebenarnya setting kita kena perbetulkan tu sebabnya kalau kita tengok dalam peristiwa hijrah Nabi kan Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah satu benda hadis yang paling penting Nabi kata tentang inna a'malu bin niat Setiap satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Yeah. Kalau kita beli handphone. Beli handphone baru. Buka je daripada kotak. Dah siap dah screen protector. Sebelum kau cakap, aku cakap dulu. Dah siap screen protector. Dah siap semua. Dah charge semua. Bila kau on, benda pertama yang kau akan setting, kau akan usik apa dia? Apa ya? Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Yang kita setting pertama, tunggu saya akan kembalikan kepada diri saya sendiri, cuy. yang biasanya saya otak-atik pertama itu apanya ya? kayak aplikasi, download aplikasi kalau saya sih ya. Oh, download aplikasi, game apa semua tentang YouTube gitu. Pokoknya semua yang berbau aplikasi yang saya butuhkan gitu ya. Benda pertama kita akan sih apa dia? <laughs> on kan aku dah cakap dia sebut on telefon aku dah cakap tadi dah on semua <laughs> aku dah cover siap-siap benda tu so benda pertama yang kau kau usik adalah setting bukan kamera aku heran jantan nyok kamera ni aku heran kan? <laughs> oh ya ya yang dimaksud tu tu memang yang apa pertama awal-awal banget tiba-tiba mau cek uh, phone gitu ya, mau cek phone oh, pasti di settingnya dulu gitu ya. Sebenarnya untuk maklumat semua, saya bukannya live hari-hari dengan TikTok baru hari, baru baru ni je TikTok. Selama ni saya Facebook live. So boleh tengok kat Facebook Syamsul Abi Ismail official. Ha ini ini. That's why. Okay? Ya? Boleh tengok komen-komen banyak. Dia ada Facebook dan dia ada juga TikTok. Dan kemudian satu lagi record sebab dalam dia akan edit elok-elok cantik untuk masuk dalam YouTube pula. Itu dia sebenarnya. So ada orang cakap Andy e TK yang Indonesia tu yang react tu dia ingat yang pagi petang malam tu dah record saya siap tinggal belas dekat dalam TikTok <laughs> tak memang saya memang lah ya kau ustaz tu terkejut dia dia ada dekat Malaysia sekarang tengah round road tour wah gembira gembira banget kau cik ustaz sebut cepat gua ulang satu kali lagi cik tiba-tiba aja ustaz sebut di e TK yang Indonesia itu dia sebenarnya So ada orang cakap Andy e TK yang Indonesia tu Yang react tu Dia ingat yang pagi petang malam tu dah record saya siap Tinggal belas dekat dalam TikTok <laughs> Tak Memang saya memang lah Ya kau ustaz tu Terkejut dia Dia ada dekat Malaysia sekarang Tengah round road tour Itu sama saya dekat uh, Jakarta Dia datang ziarah saya dekat hotel Boleh tengok video dia dua hari perjalanan dia Daripada Sulawesi nak sampai ke Jakarta Rumah dia jauh macam naik motor Tumpang mas dara tu Tidur satu malam Naik bas NDTK Punya minat ni <laughs> Saya pun terkejut Kau betul-betul faham ke Tanya dia betul-betul lah. Rupanya banyak orang Malaysia bantu dia Bantu dia bila Macam dia contohnya Macam persatuan apa kesatuan uh, wanita dekat tempat kerja kan puspanita dia tanya puspanita tu apa ya dia kata jadi ramailah orang yang jawab kat bawah tu tunggu cuy gua gua terharu aja gitu cuy gua sumpah Gue terharu aja ya selain dari Pak Kodi. Ustad menyelipkan nama nama saya di ceramah tuh gue <laughs> sumpah gue gue terharu banget sumpah. Oh. Dipikir saya, saya kan saya ini siapa gitu cuy ya. Ustaz menghargai saya banget gitu ya. Sumpah, sumpah cuy. Uh, kita skip aja dulu ini cuy ya. Ah. ini kali pertama. Ini kali pertama saya tengok video Ustaz dengan uh, apa namanya? terharu seperti ini cuy. Ya, saya bukan <laughs> bukan ini, saya terharu aja cuy. Uh, apa ya? Saya selama ada di Indonesia, selama ada di Indonesia, dengan eh, apa namanya uh, memasuki dunia YouTube ini gitu ya nggak ada nggak ada orang yang menyebutkan nama saya itu misalnya orang-orang orang-orang yang memang terkenal kayak Ustadz uh, yang bisa menyelipkan nama saya dalam suatu <laughs> aduh terima kasih banget Ustadz terima kasih banyak aduh nggak tahu ada yang te- eh, kenal saya ke di dalam ruangan ini yang tempat ustadz itu bodoh amat lah ya saya nggak jadi masalah gitu ya. yang pastinya ustadz apa ya benar-benar apa namanya menganggap saya itu benar-benar apa ya ada gitu ya ada bukan sekedar ini fans biasa aja sudah sudah begitu tapi ustadz dia <laughs> selipkan nama saya cuy gila saya di sini posisinya memang ada di Malaysia cuy Lepas tu saya, saya kata SKM, sekolah kekurangan murid ada yang explain. Memang banyak sekolah di Malaysia yang sekolahnya banyak. Lepas tu macam tapi studentnya tak ada. Macam baru ni sebegi lipis. <laughs> Bayangkan daripada setajah satu menajah enam tak sampai 20 orang. Ha. Cikgu 18, ramai lah cikgu lagi. Ya, bayang. <laughs> Berebut ni anak murid aku kan berebut dengan contoh kan, kan, kan. Tak memang sebab banyak kita terlampau banyak sekolah, kita tak sedar. Sampai satu tahap bila generasi tu berkembang naik naik naik naik, kadang-kadang anak dah tak sekolah lah kat situ so dah tak ada budak dah tu sebabnya jangan minta cukup-cukup lah kita ni melampau manjakan sangat betul cakap kadang otak tak boleh jalan pemimpin kita ni kadang semua bagi bagi bagi sekolah bagi sekolah bagi sekolah kita dulu belajar naik bas sekolah belajar naik bas tekan loceng berapa minit sebelum nak bayar kan sini boleh tekan ting mah biar sebelah tak apa bajet tu ngangam dekat simpang kita nak turun tu kalau cepat sangat tekan kan lama depan sangat ah, betul tak kita dulu belajar benda tu budak sekarang mana tahu Ha, masuk dah bayar siap-siap. Kita dulu saya tiket, berapa sen, berapa sen, berapa sen. Beli bajet dah nak pergi. Pergi bandar berapa nak bayar. Budak sekarang tak rasa benda tu. saya juga tak rasa kan? benda itu. Kita dulu pernah tengok nenek tu kan. Sampai kat apa, turun kat Kuala Pilah, selipar tak ada. Kenapa Wan? Mana pergi selipar Wan? Wan sebelum naik tangga tadi, Wan buka sini lah Wan letak tu. Jadi dia biasa naik tangga rumah, dia buka selipar. Jadi dia ingat tangga bas tu, dia tangga selipar. Dia ingat ada ke selipar tu? Dah tak ada, tak <laughs> Benda tu berlaku. Budak sekarang tak faham cerita tu. Uh, sepupu saya juga cuy, karena lama di kampung. Dia juga pernah melakukan hal itu. Dia pertama kali dibawa ke kota di Makassar. Dan sebelum dia masuk ke minimarket, ya minimarket, dia buka selipar di situ cuy. Di pintu kalau kita masuk selamat selamat datang macam tuh dia buka selipar <laughs> dia buka selipar di situ cuy. Jadi apa yang dicakapkan Ustaz itu memang pernah berlaku. Nah, itu sebabnya saya kata masa berubah, masa berubah. Terus saya katakan sekolah mungkin banyak apa semua. So Andy tu cerita tu, Andy, Andy jumpa saya banyaklah dia belajar sebenarnya. Dan kesian baru-baru ni kalau baca ada insiden dia dekat stadium stadium di Johor. Dia cara dilayan oleh, oleh pihak keselamatan dekat sana memang agak anilah, agak rude lah. Agak agak agak biadab lah kan jadi benda tu ramailah orang Malaysia yang komen minta maaf dekat dia dan dia pun minta maaf juga adalah cerita tu nanti tengoklah sendiri saya pun tak faham apa hal dia bergaduh tu saya dengar pasal Vickery tu pasal ada power bank dia empat orang empat orang yang react tu sama dengan dia down satu Malaysia dia nak jumpa Pak Kodi sangat dia nak jumpa sangat beberapa orang ah, itu sempatlah jumpa saya jumpa saya jumpa saya jumpa Abang Samsul Arau jumpa Ajak masa mula-mula forum malam tu dia dapat tengok live lah betul-betul macam mana saya ceramah tu dia so balik-balik cerita kita tadi So simple dia Perbetulkan Setting Setting ha, Masa tu lah termasuk lah Volume nak volume tinggi mana Lepas tu screen dia nak terang mana Brightness macam mana Kemudian kalau isteri telefon Kalau suami telefon Happy Teng teng Lagu-lagu cinta tu Suami telefon Kalau isteri telefon oh, Bunyi rimau bunyi telefon Dia buat setting tu lah Dia perbetulkan setting tu Dan setting ni adalah Saya nak tanya Setting ni adakah kita usik hari-hari? Tak, hari pertama je. Tapi kalau lepas 3 bulan, 4 bulan, tiba-tiba kita tengok skrin tiba kabur. Biasa kita buat terang. Orang lelaki dia gemar terang-terang. Orang perempuan dia gemar pakai privacy punya tu kan. Oh, kan? Yeah. Orang lelaki dia selagi lagi terang lagi bagus. Oh, orang lelaki kan. Kan? Jadi saya nak tanya, kalau tiba-tiba lah lepas 3 bulan, eh salah kelabu ni, apa kita buat? Kita akan usik yeah, setting usik, balik. Usik Betulkan balik. Ya. Balik-balik yeah. pada basic yang kita nak. Macam tu jugalah kerja kita kalau kita rasa kita tersasar kita ter, terlari niat kita daripada niat yang sepatutnya maka baliklah pada basic kerja kerana nak mencari rezeki yang halal kerana Allah simple sesimple itu je kerja ni semua merupakan satu ibadah pernah pencamah datang sini bekerja sebagai satu ibadah kau tak tanya pun aku tahu pernah ada pencamah cerita tajuk tu kat sini so hari ni kau nak nampak lain sikit kau cakap lah berintegriti bekerja dengan integriti dengan amanah kan ha, kau nak kait yang biar dia lain sikit ha, tak lama besok tahun depan kau panggil amanah integriti amanah ha, agak macam tu lah. kau pusing situ je kan ha, tahu kan ha. so tu okey okay lah tu daripada saya camah kat satu tempat tu kalau aku tahu tajuk macam tu gini <laughs> tu lepas tu nak buat apa ni pada pandai lah macam apa otak kau tajuk macam tu kau at least bagilah setting apa benda nak pun kan okey jadi setting kita kita kena betulkan niat kita kita kena betulkan bekerja sebagai satu ibadah ni simple je benda baik diizinkan oleh Allah niat kena Allah dapat pahala ibadah benda baik diizinkan oleh Allah niat kena Allah dapat pahala ibadah so bayangkanlah ada orang dah pencen dia baru sedar selama ni dia kerja dia terlupa untuk niatkan Allah dia kerja dah benda baik dah cara dia buat tu elok dah tapi dia terlupa niatkan Allah betapa ruginya dia selama 30 oh, tahun dia kerja dia terlupa niatkan Allah so niatkanlah kerana Allah dan jangan sekali-kali kita sebut lagi ayat dekat mulut kita hmm, aku kalau macam ni memang tak ada rezeki aku bila naik pangkat je orang lain dapat hmm, memang aku rezeki aku tak ada je lah garanti ni ya. dia punya hampa tu ayat yang dia keluarkan aku memang tak ada rezeki dia kata jangan sebut macam tu sepuluh benda yang kita nak Allah dah bagi tujuh kita petikaikan tiga yang kita tak dapat banyak lagi benda yang kita nak sebenarnya contoh hari ni siapa sangka Orang dapat tengok Samsul Bat depan-depan Contohlah contoh Saya pun nampak jumpa oh, Miraus ni kan Dapat-dapat kan? <laughs> kan dapat kita Selama ni Tadi Ustaz uh, Ini tengah menyebut Miraus ini uh, Perusahaan apa ya Saya tadi fikir ini kayak perusahaan Apa namanya smartphone cuy tapi ternyata bukan ya selalu je dekat awi ni pergi kalau lagi ceramah putrajaya aku memang lalu sini ikut lekas kan lalu kan so hari ni dapat singgah dapat ceramah dengan you oh, all lepas ni cakap ah, pernah ceramah sini ni ha, dah tak larat nak tunjuk dah sini, eh, sini dah sini dah sini dah <laughs> lepas ni nak tunjuk ha, ni je belum ha, kena tunjuk macam tu kan tak berarti sering tak rezeki sebenarnya kan malahan ada orang yang ambil cuti hari ni dia tak perasan hari ni dia ceramah ni oh, dia akan menyesal gila <laughs> sebab kawan-kawan dia share lah gambar yang tadi pun kena masuk gambar kan. Aku tahu kena masuk dah waktu aku berdiri ya. tadi kau dah ambil gambar. Yang kena buat komen ada. Alhamdulillah dapat tengok Samsung debat depan-depan. Dia lepas tu dia suka dia bahagia boleh tengok komen tu. Dia bahagia tengok komen tu. Untunglah tu. Nampak kan. <laughs> tu. Jangan soal kenapa lah tanya aku cuti kau datang. Dia seorang tolak kan. Itu rezeki tak. Sebenarnya itu satu rezeki. Ada orang <laughs> tulis apa tu? Aku yang satu negeri dengan dia pun tak pernah jumpa dia lagi. Ya, Berapa tahun dah. Betul, betul. Nak jumpa dia, dia tak jumpa dia kata. Banyak banget yang komen seperti itu cik. Di berapa video saya selalu baca komentar korang dan saya selalu mendapatkan banyak seperti itu cik. Waktu saya jumpa dengan Ustaz Saya pun ada di negeri itu tak pernah pun jumpa dengan Ustaz gitu ya. Dan saya cuma bisa menjawab itu karena memang saya sudah berniat dari dulu bagaimana caranya pun harus jumpa dengan Ustadz. Benar yang dicakapkan Ustadz ya, niat. Dia ya kata, macam mana rezeki you all dapat lah jumpa? Itu lah contoh lah. Paling penting ya rezekinya itu. Saya dah kata muak tak ada apa lah tu. Biasa orang nak megang-megang mahal boleh, boleh. Ambil lah, ambil lah, ambil lah. Ambil lah. yang kelakar tu makcik tua tu. Saya pergi dekat satu masjid dekat Kelantan, saya tak nak sebut lah macam mana. Masjid ni, ambil, ambil, ambil, boleh, boleh. boleh daripada dalam telekong saya macam ni ya. dia dalam telekong minilah orang tua ni gila oh, tak pandangan tua minilah terperanjat oh, aku terperanjat lah kan tak tak orang bergambar dahsyat Nah, kan, dah izah lah macam-macam lah masing-masing lah tu kan sebab dunia sekarang dunia <laughs> tak bersepadan. dia dapat tengok contoh-contoh orang lain kan dengarkanlah kata tu tu lah lagu dipilih siko bagi dua siko bagi dua kata kan macam nah ha, ha. sebenarnya balik boleh setting kita balik kerja kerana Allah so kita akan happy Tuhan bagi kita macam-macam sebenarnya Tuhan mungkin tak bagi kita makan tapi Tuhan bagi benda lain so hidup kita percaya cakap saya bekerja dengan Miros bekerja dengan Miros, jangan Miros. kecewa apa yang saya sebut bekerja dengan Miros, Miros. you all tak akan kaya <laughs> ya. takut-takutin So nak tengok respon dia. <laughs> kecewa. Mana yang kecewa dalam hati. Yalah kau ia ya, pun tak yalah aku sebut aku tahu tu. Kan. Tak bukan sebab itu sebab saya sebut ni kerana kaya itu sendiri subjektif. Uh, ini kalimat harus dengar tak terus. layak cik. untuk kita jadikan sebagai kaya ukur. Pacu. Dalam kehidupan kita. Kalau kita letak dalam gaya ukur kehidupan kita, maka takkan jelas sampai bila-bila kaya tu sendiri tak tahu berapa baru kaya orang tu dah berjuta-juta dalam bank kerja teruk gemar tengah malam tak balik rumah kita ni yang gaji tak berapa sangat ni taklah sampai juta-juta ni puluh ribu pun tak sampai belah ribu pun tak sampai kan kita balik rumah okey petang beli berapa semalam malam boleh makan sama malam ni makan kat mana eh dah fikir dah hari Jumaat malam ni nak makan kat mana fikirlah pergi pasar malam ni yang paling best ada pasar malam favorite keluarga kita kat mana kan bawa anak pergi sebab bapak nampak hebat dekat pasar malam <laughs> nak apa ambil bapak pasar malam boleh lah cuba pasar raya tak meninggal nampak kan, tak, ni betul kan reality orang tu tak faham orang kaya ni tak faham nikmat pergi pasar malam <laughs> iya saya sendiri pun anak saya sebut dah lama tak pergi pasar malam saya sebut Kan? tiga dialog anak saya sebut salah satunya itulah pertama dia sebut tak best dah lama abah tak hantar pergi sekolah tu sebab bila saya ada peluang kalau pagi tu saya lambat sikit siapa sebab kalau boleh pergi hantar pergi hantar anak pergi sekolah dah lama abah tak buat pergi pasal malam mustahak pasal malam kan dia pilih ya. sebenarnya kita tahu yang hasutnya mak dia tu <laughs> mentah darah yang taufu mentah darah jagung anak tu bukan skim batang tu lah ah, skim yang tujuh usin tu kan nah, tak kisah lah kan tapi itulah bahagianya dengan kita sebab kekurangan maka persimpulan nak beritahu hidup kita jangan kejar kaya tapi kejarlah bahagia. Ya, bahagia kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya terus sekali deep tak? deep betul? deep kita tengok Nuha beria nak dengan Adam apa jadi ha. Nuha nak sangat dengan Adam boleh lapar boleh lapar nak sangat kahwin nak sangat kahwin dengan produser, dengan director drama orang dah cakap jangan jangan nak juga apa sih ni bas Noah, Noha dan akhirnya kena pukul kena ni trauma psycho suami ada penyakit hmm. Saya tak tengok Tapi oh, orang share dalam TikTok <laughs> Saya so, tengok lah Kesiannya Kesiannya Kan Meluk untuk Firdaus <laughs> Kau marah dengan Firdaus tu Bodoh betul Dah elok bini lain lawa Kau suka kau perempuan macam ni Kenapa Sebenarnya kita dan hidup kita ni Tak Sebenarnya drama tu kita kena ambil pengajaran satu. Ambil pengajaran satu. Semua drama-drama yang dicerita tu kan. Pengajaran kita kena ambil apa tau. Kenapa dia orang buat salah walaupun dia tahu benda tu macam tak apa benda. Dia macam dia layan lagi benda tu. Hidup kita ni sama macam tu sebab seolah-olah kita macam main damaji. Eh, dah mula. Pernah tak main damaji? Dah mula, damaji beda. Contohnya, Abang Azhar kita main damaji dengan Abang apa? Siapa nama? Farizwan. Dia main, kita main damaji, berdua lawan. Ni kita kat luar ni tengok ni. Makan lah, makan. Mana? Dia malah <laughs> dia tak nampak. dia puang tinjau, nak tembus nak meja apa, papan papan dam tu. Makan lah, makan lah. Jangan Lah kenapa Dia kata oh, Kawan ni kat, Kita dekat Damaji mungkin itu cuy Yang makan-makan gitu ya Satu Dua Yang sering di, disebut Ustaz Dah mula Tak luar nampak semua Tapi orang Damaji. yang sedang menghadapi benda tu Dia tak nampak Hidup kita ni macam tu Ya Allah kau janganlah bagi di hulu, di hulu makan tiga habis. Aku dah cakap dah jangan. Ada ah, kata jangan. Pen- Ada kau kata jangan dia kata. Penonton yang bicara. Macam tu langgan menteri tu. Geram aku. Tak tak habis habis kan. Cukup cukup lah kan. Jadi patut sekarang ni orang dah hilang mood nak mengundi. Macam lawan sama sendiri menyampah ni kan macam yeah, tak tahu nak jadi apa politik di sini. Sebab yang saya saya saya ceramah di di di Australia. Ini bukan kempen, membalun nama dia. Saya pergi ceramah di Australia. Australia di Melbourne, bukan Melaka tu, Melbourne. Dia <laughs> hmm. ceramah di Melbourne, Bayangkan ada yang menganjurkan tu adalah sahabat-sahabat kita daripada Singapura yang dah 20 30 tahun bermastautin di sana. Dia arrangekan program ceramah kat sana. Bayangkan sahabat-sahabat yang di Singapura ni tanya saya, "Ustaz nak tanya sikit." parlimen di Malaysia memang hari-hari macam tu eh cuba fikir fikirlah kita ni orang Malaysia ni jawab apa kau tutup lah live tu kalau macam tu lah perangai kau dalam parlimen tutup lah tak payah buat live lah dengan orang dulu masa kecil-kecil kalau ingat kita tengok berita dunia jam 10 parlimen yang kena gelak ni parlimen Taiwan ni baling kursi bertumbuk berdarah-darah ini menjerit macam orang tak ada tamadun betul lah yang Sultan Johor sebut tu macam sangka beruk betul Ni saya, saya sebut balik apa Ustaz Johor sebut. Saya setuju boleh cakap. Malu. Rupanya Nabi dah sebut tu. Salah satu tanda akhir zaman, urusan umum diberikan pada mereka yang bodoh. Urusan umum bagi orang yang tak ada tak ada pengalaman. bayangkan pada ada satu ketika yang waktu di Pasir Berdengung dulu yang 22 bulan tu. Ada satu wakil rakyat boleh lantik ketua kampung yang jenis kena lapor diri dekat balai polis 6 jam sekali. Macam tu ketua kampung pilihnya apa nak jadi kan ha, balik-balik ha. integriti <laughs> saya, saya juga jadi makna kata jangan kerja kaya tapi kejarlah bahagia itu sebenarnya dalam hidup kita kan Allah uji muda dengan tua sehat dengan sakit lapang dengan sempit hidup dengan mati kaya dengan miskin bukan miskin ha? Allah uji kaya dengan kecukupan oh, ya, ya. ada orang tu kaya tapi tak cukup-cukup contohlah Cukupan. katalah tiba-tiba Tuan Farizwan kita buat pengumuman Tuan Farizwan ni jawatan apa kat sini Fuh. mana depan-depan ni yang tok-tok lah ni yeah. saya minta maaf banyak saya tidak di saya tidak dimaklumkan jadi pengacara majlis ni memang begitulah Gak ada ini ya, gak ada. Bak kata orang makan sirih nama-namanya. Tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Yeah. Makan sirih mengenyang tidak. tagah dek budi dengan bahasa. Tegah dek budi dengan bahasa. Kan? Kena jaga adab kan? Ha, kan? Bak kata orang kan mencari ikan jumpa siakap. Hmm. Kan? kan? mencari, mencari ikan jumpa siakap ikan ya? siakap mencari ikan di tasik cini <coughs> sudah sekian lama saya bercakap ha, sampai sekarang air tak sampai tak sampai dia contohlah contohlah dah dah dah dah dah ni ni pantun aja pantun aja lah pantun aja kan dah tak apa kan saya ilah <laughs> ilah ilah Allah tak apa tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Ya Allah, terima kasih banyak. Boleh, boleh. Saya pun baru perasan cuy ya. Aduh Ustaz, jadi kayaknya Ustaz ya, di, dikasih bagi tengok waktu di Jakarta atau gimana sih cuy? <laughs> Saya pulang dulu cuy. Ternyata Ustaz haus. Tunggu dulu cuy. Mana di sini? <clears throat> Oke. Okay. Fuh. Ini orang-orang penting depan. Mana depan-depan ni yang tok-tok lah ni. saya minta maaf banyak. saya tidak di saya tidak dimaklumkan. Jadi pengacara majlis ni memang begitulah. kata kiasan. Sebab kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, pagah dek pudi dengan bahasa kan kena jaga adab kan ha, kan bak kata orang kan mencari ikan jumpa siakap kan di sini udah kan mencari, mencari ikan jumpa siakap kan? singgungan kan? mencari ikan di tasik sini kan <coughs> sudah sekian lama saya bercakap ha, sampai sekarang air tak sampai kat sini dia contohlah contohlah ada, ada. dah Dah, dah. Ni, ni pantun aja. Pantun aja pantun aja kan. Dah, tak apa. Kan saya. Ila ilaha illallah. Tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa. Ya Allah, terima kasih banyak. Malu. Boleh, boleh. Terima kasih, eh. Malu. Terima kasih banyak. Ah, iyalah, iyalah. Yalah takut jatuh dekat belakang kan. Penceramah pernah tengok dia pergi belakang ambil air lubang ceramah belum? Pernah tengok tak? Pernah tengok tak? Tak saya tanya pernah tengok tak? Ambil lah meja satu ke yang kecil letak sini ah. Tak apalah kursi tu okeylah apalah. Oh, <laughs> ini mejanya apa miring je macam ni ah. Jadi enggak bisa <laughs> Ya Allah, kenapa lah aku kena macam ni? <laughs> tak ada gurau je. Saya yeah. memang ya, gurau. Ya. Tak apa, tak apa, tak apa. Okey, okey, okey. Ya Lepas tu cawan pun kalau boleh biar dalam. Nak ni contoh dari segi adab. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Ustaz ini, aduh. Kalau bercanda juga, aduh. Oh, saya tahu. Sedap air kosong kat sini. Tak ada sebenarnya saya kalau tak gurau tak boleh Memang gurau aja. <laughs> Sebenarnya dia dah ada ready air kat belakang eh? Itu je sebenarnya Jadi Contohlah Tuan Farizuan kita Dia sebagai pengarah apa ya? Eh? Kejutan jalan okay. Jadi dengan ini saya rasa happy Mewakili pihak Mayros Kita happy sangat hari ini Jadi dengan ini saya umumkan Kepada semua staff yang hadir Di sini Yang online minta maaf tak dapat <laughs> Hanya yang datang fizikal saja kat depan ni kita umumkan setiap seorang kita akan bank in kan dalam set account masing-masing sebelum jam 3 petang ini <laughs> sebanyak rm ringgit setiap seorang. Contoh eh, contoh. Jangan klaim, ni contoh. Okay, saya nak tanya puan ni. Ah, puan, ha. Puan, sama nama puan? Rosiana. Rosiana, saya nak tanya. rm ribu dah kaya ke belum? <laughs> Lama Panjang eh, eh, eh, Tak apa Tak kisah cakap je kaya, Rasa dah kaya ke belum? Ah, belum Belum okey masih Tu yang belakang tu Ha ya bang Ada baju tu yang ada line hitam sikit tu Ha tu okey ya bang Ha Siapa nama eh? Ridwan Bukan pengarah kan? ha <laughs> Pengarah takkan duduk belakang rasanya Ha uh, ya, Ridwan ni ya. eh Ridwan Rasa-rasanya 200 ribu tu dah kaya ke belum? Ha? Cukup Saya tanya kaya ke Belum saya bukan tanya kaya kata ah ha? tak kaya lagi oh tak kaya lagi okey ni puan yang tengah tu ah ah ya ya ya yang tengah ini yang ah ya pertanyaan pertanyaan menjebak siapa nama ini, siapa nama Intan, okey Intan. Oh, Saya nak tanya, dah kaya ke belum dua ribu tu? Belum, okey. Depan lah, ah, ya bang. Ha. Siapa namanya? Ha, ha. Tak siapa nama? <laughs> Aku tanya bukan nama belum kaya lagi kacau tu dah. Nama siapa tu? Khairul eh. Asrul okay Asrul lah. Ha. Dah kaya ke belum? Belum. Belum eh. Saya nak cari siapa yang rasa dah kaya dengan Dr. hibur Oh seorang okey belakang tu rasa dah kaya dah. Siapa nama puan? Maizatul. Saya selap puan Maizatul dia akan jumpa Cik Farizwan. Saya rasa cukup lah. Saya rasa nak berhenti lah. Dia dapat Dr. Hibul dia nak berhenti lah. Eh. Dia nak, dia nak saya nak kejar cita-cita saya saya nak melancong, saya nak berniaga, saya nak buat tu, nak buat ini. Contohlah sebab penilaian setiap orang berbeza-beza. Rupanya Nabi Muhammad pernah sebut anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Dia tak pernah cukup. Betul. Kadang-kadang mungkin kita rasa kaya tapi belum tentu cukup. Ha, macam tadi kan, kan saya seorang tadi cakap uh, cakap cukup <laughs> kan. Tapi mungkin kita cakap cukup pada awalnya sebelum dapat kat tangan kita. Ada seorang tu aku pencen so tak payah fikir apa dah duit kredit SP aku ada 600 ribu. Apa? Boleh berjalan dengan bini aku. Nak pergi Balkan, Europe, pergi umrah. Ha, tak payah fikir dah. Dia kata. Lepas minggu dia pencen dia pegang senapang depan bank. Jadi pengawal keselamatan. Saya bukan menghina. Tak, saya bukan menghina karier jadi sebagai jaga. Tak. Tapi dia yang cakap dia tak nak kerja dah. Tapi kenapa dia buat tu? Sebab tak cukup. Yeah, yeah. Anak minta duit ni. Anak repair kereta minta dengan dia. Anak-anak kahwin pun minta dengan dia. Anak-anak mula berniaga minta dengan dia. Semua dia tolongnya. Itu sebab saya pesan pada semua yang nak pencen. Jangan habiskan duit usia tua kita tu untuk anak-anak. Nak tolong anak berpada-pada. Tak usah beria sangat. Dia nak kahwin. Bolehlah. Ayah bagi lembu sekor. Sudah. Jangan nak lebih-lebih. Kan? Ayah takkan tolong itu je. Yang sedap engkau. Yang susah aku. Kenapa? harus diajar anak mandiri cuy maksud ustaz ingat yang muda dengan sehat mencari duit tapi yang tua dengan duit mencari sehat itu protection kita masa tua nak masuk hospital ke apa-apa hal itulah ni nak bercuti nak berjalan dah penat kerja dah dekat meros ni pening kepala so sampai masa nak bercuti cuti lah. tu saya kata belajar untuk menghargai tu sebab mak ayah kita dulu walaupun tak ada rumah yang mewah tak ada meja makan yang mewah yang ada tikar mengkuang bahagia makan dulu kita makan dekat tikar mengkuang duduk bersela kepala boleh sampai macam ni selari, selari dengan lutut saya masih sampai sekarang dapat masa ha. tu cik ha. <laughs> kena cari table table table table kena makan kat meja okey cik Oke cuy, uh, eh, kita akan lanjut lagi video yang kedua aja ya. Video eh maksud saya part yang kedua di esok mungkin esok atau lusa saya akan sambung cuy ya part yang keduanya cuy. Insya Allah dan saya akan <laughs> harus benar-benar melihat ini takutnya warna merah ya, dan audionya rusak gitu ya. Itu sangat membangunkan kayak yang kemarin gitu ya. Part duanya hilang gitu. Oke, untuk uh, eh, cara mau Ustadz kali ini tuh banyak dari yang saya tangkap di sini Ustadz menceritakan tentang hal pribadi dan yang paling istimewa banget Ustadz menyebut nama saya di ceramah kali ini cuy. Waduh, saya nggak nyangka aja sih ya. Tepat banget ya, saya memilih video ini tuh. Saya nggak berpikiran bahwa Ustadz akan menyebut nama saya di video kali ini cuy. Waduh. Ya alhamdulillah banget saya di sini kayak gembira banget. Yang tadinya saya kayak apa ya? Uh, mencoba untuk memperbaiki mood, akhirnya gembira banget cuy dan insya Allah saya akan melanjutkan lagi part keduanya ini entah itu besok atau lusa gitu cuy saya ya saya sudah cakap saya nggak bisa membuat video setiap hari cuy ya mohon maaf banget karena saya juga punya kesibukan gitu ya ada keluarga yang uh, harus kita temani gitu ya nak buat uh, pekerjaan yang lainnya lagi gitu cuy ya oke sekali lagi terima kasih kalau memang suka dengan video ini silahkan di like ya di like cuy dan jangan lupa bagi komentar di bawah ya simpan komentar di bawah pendapat korang tentang apa yang Ustadz bawakan, motivasi yang Ustadz bagi, boleh ya. Dan komentar apa aja yang pastinya berbau video kali ini cuy. Jangan berlebih gitu ya, jangan bertanya yang hal-hal yang nggak nyambung dengan video ini cuy. Oke, dan saatnya saya pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak buat korang semua yang selalu stay di channel NDTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.